八月二十三号到八月二十九号这个区间呢，都是适宜可以拜拜普渡哈，比如说祭祖啊，还有包括就是呃我们要拜这个地基祖都是很适宜的哦。不过呢，老师都会在每一天的这个结尾呢提醒大家，在当天呢不利做这个主祭者的生肖，所以请呢有要安排拜当天拜拜的话呢，就要确定一下自己哦是不是那一个不宜的生肖喽。 好，那么我们先来看一下，在周一的部分，我们会逢到的是一个新的节气，在早上的五点三十五分，我们会迎接处暑。而在当天呢，也很大力，我们可以做起灶定煞、出行、入宅、嫁娶、开市，包括要说做这个送功果的部分哦，把这个呃果报哈回向给累世的冤亲债主，或者是晋身讨报，甚至给特定的家人都是很适宜的。 另外呢，提醒大家，当天不宜做这个主记者的朋友们是针对属鸡的朋友。再来就是针对周二这一天，我们会逢到的是取星天喜的日子，而在这一天非常大利，我们可以去求医治病。再来呢，也是很适合可以去做整腹调整经络。如果呢，你想要去简单的去做一个舒压按摩，也是非常适合的哦。再来就是，如果家中呢是有 这个呃蓄水的池子啊，或者是比如说我们有这个聚宝盆，它是有水流型的哈，这种风水摆件，在当天都很适宜呢做开池跟放水。而当周的开池放水呢，有这个两个这个机会哦。第一次呢，就是在周二这一天，也就是我们在早上的七点的时候可以开池。 然后晚上的时候，七点的时候呢，做放水的动作，在一天之内呢，完成这个开池跟放水。再来就是呢，这一个部分呢，在当天呢，是可以迎接哦，比较针对就是，比如说我们想要把这个病气放掉，或者是说我们想要迎接这个财气，都是很大力的哦。 那么会建议就是，比如说针对财运的部分呢，尽量就是在西方的部分做开池放水。当天呢不利做主记者的生肖呢是针对属狗的朋友。再来是周三的部分我们会封到的是天福日，在当天呢等很大力，我们可以做安床、动土、酝酿，还有开仓。好，再来，如果呢你有想要就是呃做一些交易啊，哈。 那我们在这一天呢，也是很大力可以纳财哦，尤其是针对如果你是收钱方的哦。那如再来就是，如果呢你有货品是想要寄仓去卖的，那么在当天呢也很大力，我们可以把商品呢送到仓库里面哦，来赚取出货财。当天不利，好做这个主记者的朋友呢，是针对属猪的朋友。 再来就是周四这一天，周四这一天呢，我们会逢到的是天马日。那么当天同时有逢到了白虎星宿的一个影响下，所以特别要提醒的是，针对属鸡的朋友在人际方面的应对哦，在这一天可能心情比较容易烦躁，要特别的注意一下。而天马日呢，其实呢，它代表的是我们这个天地的一个坐骑，所以呢，它也会代表是在当天很大力，我们可以出。 远行可以出征，比如说你是针对性要去做一个事情的，我要去拜访客人，我就是想要务必拿下订单啊，类似这种东西。还有，它也非常大力，我们可以选贤。所以，如果您是人资，你是负责 HR 的朋友们哦，在这一天呢，你在看履历的时候就比较容易呢筛选出来你想要的这个人选哦。再来当天呢，不利做这个。 主记者的朋友是针对属老鼠的朋友。接下来是周五这一天，我们逢到的是董公选要的日子，在当天呢是很大力，我们呢可以做安床以及嫁娶相关的事项。同时呢，在这一天呢，我们可以迎贵跟天喜哦。 所以这天呢，从早上的七点到十二点这个区间是很大力，我们可以做开池的动作，也就是我们可以把这个水啊，或者是说，我们可以拿一杯水，或者是呃有这个矿泉水的瓶子，就把它放在比如说南方可以大力我们人际的位置，或者是西方可以大力我们这个财运的位置。 那么这个水呢，就必须要一路放到礼拜天哦。那稍后再跟大家讲哦。礼拜天的话呢，是什么时候呢？才比较大力，我们把这个水呢，把它给拿走跟倒掉。再来就是周六这一天，周六这一天我们逢到的是天赦日，而天赦日呢，在一年当中呢，只有大概四到六天哦，所以这一天呢是不可多求的吉日。 当然呢，在这一天，如果呢来做这个普渡啊，然后也是非常大力的。切记就是主祭者呢，不宜是属老虎的朋友，在当天呢也不宜做上官哈，也就是我们讲的 on board 的部分哦。这一天可以祈求的事项呢，除了针对纳财之外，也可以呢跟上天祈求呢指示的部分。当天同时呢，也是针对呢。 我们如果是土葬的话呢，是很埋葬、非常急用的一个日课。最后呢，我们来看一下，也就是周日这一天，当天逢到的是二元侍将，所以在当天也是非常适合我们可以补大运的日子。而在这一天呢，同时我们也很适宜可以去做剪指甲或者是美甲，好，然后做居家环境的一个大扫除，还有呢，可以修剪我们的这个鬓角啊。 发尾啊，哦，刘海啊，头发哦，都非常适合在这一天可以做，来帮我们达到改运的一个效果。而在当天的这个，我们的这个呃，夕阳，好夕，因为每个国家的夕阳的时间呢会不太一样，所以呢，你可以当做就是日落之前都很适宜呢，我们可以透过放水的部分呢，来求得这个那个岁露 哦，因为在当天呢，这个二元四降可以帮我们带税入进库哦。因此呢，在周五这一天，如果你有执行的开池的朋友们，请务必呢，要在周日这一天，哦，也就是我们隔了一天的天赦之后呢，再来做放水。那么这样子也可以呢，预期的就是它是一个双倍的一个祈福的一个效果。哦。 在当天呢，如果有要做普渡的朋友们，请务必记得，主祭者不宜是针对属兔子的朋友哦。接下来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名呢是我们属羊的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。而基本上呢，在这个礼拜呢。 老师呢会劝这三个生肖的朋友，因为我们运势相当的旺盛啊，所以呢，请务必记得呢要学习去接纳他人。而且，如果有人呢来找你诉苦啊，或者是说告诉你说，哎，我在工作上有一些问题等等的，请不要忘记呢要去治疗对方，也就是你要 lend 他一个 listening ear 或是一个 helping hand，把你的这个聆听。 或者是辅助呢，都把它丢出来，让对方呢才能够真正的解除他内心的一个问题。再来呢，也会建议大家在这个礼拜呢有多一点的弹性在你的这个呃做事的风格上面，或许呢你会有意想不到的一个创意呢，可以从当中延伸出来哦。再来呢，我们来看一下。 在这个礼拜呢，个别生肖的朋友呢，又要注意的事项有哪些？首先呢，是针对属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，是属于抛开过去的一周，而这个抛开过去呢，也会代表的是，我们会比较重视呢，有一个仪式感。如果你是需要仪式感的朋友，那么就把这个仪式感呢，把它简化一点。 那反正呢，只要让自己呢心里呢觉得我是一个重新开始，可以重新出发，这样子就非常的不得了了。在当周呢要留意的天数呢有两天，除了周三之外，还有周四。而尽快的呢把一些过去的一些束缚你的东西或者是条件给抛开，也比较可以让你展开步伐，往更好的方向去成就更好的自己哦。 再来就是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜是属于合欢处事的一周，而合欢呢，它在这边老师要表达的是像合欢树一样，呃，比如说像在澳洲地区啊，蛮多人呢他们会种这个合欢树，也就是他们俗称的篱笆树，来间隔房子跟房子间的一个呃距离，而这个东西呢，它就象征的是什么？代表的是。 呃，我们可能都会在这个庭院啊，大家一起开派对，一起享乐。但它同时也代表是，呃，我可以独立，也有分际的一个表示。因此呢，从这个合欢的这个意识呢，也告诉的是，我们呢属牛的朋友呢，要从这个让自己呢日出而开，日落而合。 保留一点时间给自己。当你在工作的时候，你就尽量的呢，就是公事公办。然后下班后，请把这些时间好好的用在充实工作以外的事情，这样你才可以真正的达到放电的效果。因为在这个礼拜有足够的时间让你自己放电，然后呢充电才是最理想的状态哦。 再来就是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于比较容易颠覆想象的一周，而这个颠覆想象呢，通常就是意外来的总比你 <laughs> 预设的要来的快，但是这些意外的状况通常都会把你引导到更好的一个状况，所以属老虎的朋友也不用太过的担心，你只要记得关关过来关关过，因为你并不会是关关卡关。 好吗？所以呢，我们就抱着呢，有什么事情呢，我们就直接的面对，那么就是可以安然的度过当周喽。而在这个礼拜呢，属老虎的朋友呢，要留意的天数是周六。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于柔中带刚的一周，而这个也会意味的是，我们在这个礼拜尽量呢要向 竹子一样，为什么？因为竹子其实呢，实际上它会随着风而摇摆，所以其实它也是象征的不卑不亢的一个样子。那像竹子一般，我们可以谦虚的低头，也可以让你适时的呢得到你需要的协助，而这个助力呢，也可以让你走得更远、更稳哦。当中呢，属兔子的朋友要留意的天数，有一天是周日。 下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于需要放下身段的一周，而这也会代表是，如果我们愿意放下身段，它可以让你变得更加的强韧哦。为什么？这就像在形容柳树一般，你可以呢，再重新的出发，把你这些呃无谓的自尊啊、跟面子这些问题呢，都抛到身后去，反而呢，可以让你。 更真诚的呢，跟人去坦白，而你们会有更有效的一个沟通，来达到互助的一个效果。而在当中呢，属龙的朋友要留意的天数有两天，分别是周一以及周二哦。下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于需要凸显特质的一周，而这也意味的是，在这个礼拜不要。 忘记要让自己发光发热，尽量的表现出你擅长的东西。因为我刚刚讲的是特质，还有呢，你如果呢，就算是埋头苦干，别人也可以看到你是属于那种可以刻苦耐劳、实干型的特质。所以在这个礼拜，就是 just do it，只要努力的去做就没有错了。在这个礼拜呢，属蛇的朋友啊，留月天数有两天，除了周一之外，还有周四。 下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于贵人护持的一周，而这么多的贵人呢，一直笼罩在我们的周边的时候，其实呢，你要找对的人呢，去跟他握握手。为什么？因为每个人给予你的助力可能是有多跟寡，但是呢，我们可能时间有限，你必须要去交涉的人呢，也是非常有限的。所以在这个时候，请用你的慧眼去判断。 谁才可以给你最大的这个帮助？又或者是谁才是人脉的潜力股？哦，他可能未来呢可以给你更好的一个协助哦。所以呢，记得这个呃见人呢看人的这个眼眼视啊，是需要看长期的，而不是只能看短期的。那么针对属马的朋友呢，在这个礼拜运势相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。 下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于稳如泰山的一周，而这也会代表的是，在这个礼拜，这个稳如泰山是指的是你会有一些状况，但是这些状况呢，就像试金石一样，他们没有办法动摇你目前的一个状况，就像一个考验，所以在这个礼拜代表是你必须要保持冷静。 然后去判断，才能够证明自己，而最后的结果呢，是可以得到众人的一个喝彩，而且展开一个新的局面的。而属羊的朋友在这个礼拜留一天数有两天，除了周四之外，还有周五哦。下一个生肖呢是属羊、属猴子的朋友，而属猴子的朋友在这个礼拜是属于方向渐明的一个状况，它也代表是我们要告别十字路口。 你不要在十字路口徘徊了，你该要想清楚你要往哪边走了，往前走，往旁边转弯，啊，或者是呢，你要决定呢，走走一个另外一条路径。基本上对你来讲，在这个礼拜就是做出关键决定的一周，所以请属猴子的朋友呢，不要却步哦。而在当周要留意天数，有一天是周日。 下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于掌控局面的一周，而这个局面呢，它会有几个状况。第一个就是你要先接受它，接受你眼前的状况；第二个就是你不要去设限，不要去受限制，呃，就说未来它一定要怎么样去发展。再来第三个就是你要也能够接受归零的一个状况，有可能它是要重新起头。 第四个话就是开启，再次的去把这个局面呢做一个重整的意识，然后以上这样的一个步骤的话呢，就能够让你在当中呢可以降低你的不安跟不确定感，因为呢有些时候掌控局面之前是你要先能够冷却下来，你才能够做出正确的一个判断。而在当周属鸡的朋友留意天数是周一哦。 下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是像个傻瓜。这像个傻瓜呢，你不要误会，并不是在责骂你，或者是说在形容你，而是希望你在这个礼拜要用一个意识形态哦，也就是说，我们要接受福气。为什么说傻瓜就是等于接受福气呢？ 因为通常傻瓜他们会，呃，比较敢去做冒险，而且他们也不怕失去，因为他们并没有这么多的得失心，而且他也不知道什么样是竞争，所以对于他来讲的话呢，他们等于是零极限的一个状况下，反而可以更正常的去发挥。所以针对属狗的朋友，在这个礼拜你可以把自己像个傻瓜一样的做事风格。 这样子你就不会呢卡在得失之间，而且你反而可以更放得开的哦，去接收更多的好事哦。在当周呢，要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周六。最后一个生肖是属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于考验来临的一周，而它也会代表的是你必须、必须、一定要全力以赴。 在这个礼拜呢，请不要让压力呢打击你，而且呢，你要把这个压力转换成动力来激发自己往前进。再来呢，也不要去执着的这个输赢，因为输赢的前提下呢，代表是你把它当做这个考验呢，看成了是一种竞争。你要把这个考验呢，当做是要跨过。 自己的门槛就好了，这样子呢，你的弹性才不会因为他人而受到限制。在当周属猪的朋友要留意的天数，有一天是周三哦。接下来让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是属龙的朋友，第二名是属虎的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。 先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，基本上呢，在这个礼拜呢，是属于在感情上面呢，我们呢要展现自己比较俏皮或者是比较淘气的那一面，呃，包括呢，也可以就是用比较可爱的风格来塑造自己哦。跟男方的部分呢，或者是说有能力的那一方呢，也可以用比较慷慨的方式来送一点对方会喜欢的小礼物。 啊，或者是，呃，带一些他喜欢吃的零食哦，来让双方呢能够呢都感到甜滋滋的一个模式哦。在当周的开运的这个植物呢是鼠尾草，呃，这个矿石呢是蛇纹石，开运色是黄色以及绿色，那。